Untuk mendapatkan informasi lowongan terbaru, diharapkan Anda menekan tombol subscribe yang berwarna merah dan tekan tombol loncengnya. Supaya setiap admin posting yang terbaru, pastinya Anda yang pertama mendapatkan informasi lowongan kerja yang terbarunya.